Assalomu alaykum, Bionews kanali obunachilari. Bugungi syomkamiz Balbozor. Baholar bilan tanishtirib o'tamiz. Mayda. Mana ketdi do'stlar. Qo'zi qancha bo'ldi usta? 700. 700. Evet, pille bro. Oylar krok. Kozu kanca oldu usta? Kozu 700. 700. Arzara. Koyu qancha bo'ldi usta? 1 so'm deyman. 1 so'm. Bozor qanchaga chiqdi? Ha, bugun ham ko'p bu. Umma yo'qmas, gamsiz. 950 dan Başkan çıkaram değil Usta koçkar kança oldu? Neçə ayət bir usta? Yenəli olar. 2 yarım. Ha videoga başlamam sen. Ha YouTube'a o. YouTube'a. Qanchaqamiz? Berim. Berim, berim bunu. Neçəyə soradınız usta? 14, 14. Qaysi kanal? Berim o'z. Berim. Undamaga. kamerani yaxshi deb aytib bir odamlarni qo'rqamdaman ota sizin qo'zilar qancha bo'ldi 12 buga o'n ikki tutumka erkak bola bozornicha so'radi uka bir so'mga so'ra ko'nglim og'rimaydi birovdan so'ragan ishtasini tushirib ketjak seni Televizordan ko'rsin. Yarım bir içine getirdin. Qo'chqar qancha bo'ldi usta? 1.5 aytamiz. 1.5. Bozor nechaga chiqdi? 12 ga chiqdi, 12 ga. 12 Bu qo'z qancha bo'ldi? 9. Bozorga ketdi. 9. 9. 9. Nechaga chiqdi bozor? Qaysi kanal bu? Bernews. Assalomu alaykum. Qo'zilar qancha bo'ldi? 950. Saylaganim 950 qo'l. Thank you. Poç, Poçtugun. bugün. bir yere bir yere gitmeyin. Yeter şu yerde Bolama razı mısınız? Çok çözümlerle işe Çişçi güzel. Usta kozular kaça oldu? 750 dan 1 million saylaganingiz bir reklama qilgan qani, bir o'risdan telefon kelsin qani. Reklama qilgan shuni brat ko'ring, opa, qanday deng kerak sizga? Brat kelishtirib beramiz, chiqing kattalari bor. Ko'ring, yoqqan bo'ladi, bo'lmasa tushib ketaverasiz. Bari Gusarskiy qo'voni. dan 1 million 100 gacha qaytib beramiz. Telefon nomerlarini aytaverasizmi? 33 Aytavering. 141 91 91. Telefon Ocak kanca oldu usta? 2 ay tamam. Pazar bir çaya çıktı. Pazar çıkmadı. İkli soru vardı, temde soru vardı. Kaçarlar kanca oldu yapa? Çarım. Ana çitte kadar. Yıkıda kaçar kovalım. Yeneke. Yeneke. Usta kaçar kanca oldu? Tür. Bazar mı çaya çıktı? Kaçar kança oldu usta? Bu gitçe mi? Kança oldu gitçe? Dört yarım. Pazarın çaya çıktı? 34. 34. Hmm. Kaçar kanca oldu sestra? Beş. çıktı. 5. Bazar neçeye çıktı? 2 Kaçar kanca oldu usta? Beş yarım. Bazar neçeye çıktı? 8. Usta Serkan Cavaloğlu. Usta. Yok. Bazan çaya çıktı. Mallar kaç oldu ulan? Bunlar 18 var. 18. Gözlerim şuraya mı? Evet. Ben şuradan bir şey ama bakalım. Pazar ne kadar çıktı bu? Pazar 11 yarım. 11 yarım. Sakso. Bazanca açık tuttu. Bazan bir işkeye beşeceğiz. Thank you. Qo'rqitib qo'ymaman sen. Usta seyir qancha bo'ldi bu? 6 million mot tutdi. Ila bola. Ata ata. Bazar nechaga chiqdi? Bazar va 7 ga chiqdi. Ular o'jaga. Siz qancha tutdi? Assalomu alaykum. 10 so'm. Yo'qchimi? Chiqasmi YouTube'ga? Ha. chiqasmi? Chiqasmi YouTube'ga? Ser qancha bo'ldi, Murat? 15. Bozorchaga chiqib turdi. bozor so'radimi unchaga so'radi to'qqizga so'rabdi bozor o'jagi bilan youtubemi ha ha assalomu alaykum sher qancha bo'ldi 7 so'm aytamiz 7 so'm o'jagini aniq buni qachonmi o'jagi Serkanca oldu usta. Video kavatsana bir şey kavatsa. Niye kavatsa? YouTube'a. Ha? YouTube'a. YouTube? Ha. Serkanca oldu. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Pazar içeye soralı. Soralı. Sonra sonra. Öceğin çaylık bunun. Öceğin. Güzelleri kalır. Ha. Thank you. Kaça oldu usta? Altı oldu. Altı? Nova. Aldı bunu bak. Hadi. Hadi. Kaçarlar kança oldu? Beş yarından. Bakas. Neçeye çıktı pazar? Pazar neçeye çıktı? Beş geçen beshga assalomu ah. alaykum qancha olibdi bu olibdi sakkizga olibdi o'giz qancha bo'ldi 6.5. 6.5. olti bozor nechaga chiqib turibdi 7.5. yarim qancha bo'ldi 8 million Yok, osta yo'q yo'q kaç? Kaç bolam kaç. Bugüz qancha bo'ldi usta? Bugüz 9. 9 bazar so'radimi bundan Yo'q, yo'q. So'ramadi hali, endi hozir keldim. Endi so'ra. <laughs> Bugüz qancha bo'ldi usta? Bugüzga 9 aytib turibman. Bazar so'radimi? So'rayapti. Thank you. Bu kız kança oldu usta? Bir Bergini kızıl. Kızıl. Sekizden. Usta sizdeki mi o? қанша болды жиырма екі базар сұрап тұрып қанша шықты 18? 18 он сәккізге сұрапты базар жиырма екі айтып тұрыпты Arama boladı bir her nesinin. Bazarda yürütmez. Arka bir tutar diye sözü. Ögüz kança oldu usta? 12 mısın? 12. Bazar sonra tutman. Bazar yakında geldi yani. Usta bularım sizden mi? Ne onun yesi? Ha. Yesi bilen koşmuş. Kança oldu bu? Ma birinci kança oldu para? 17. Pazar soradı mı? Üçüne bir yerden 47 tuttu. On beşke sonra 15 aytып тұрған екен өзімізге 13'ke çıktı pazar. Bir yakın yiyesi kim usta? Sizin? Usta o kız kança oldu? 15. Pazar soradı mı? Neçeye çıktı pazar? Neçeye? 11'ge. Mustafa. Bir hakkı mı bu? Yes yok. Kurguş kaç oldu usta? Kurguş 10 son var. 10 son. Bazar çıktı mı abi? Valla 8'ge çıktı. 8'ge? Neçe olsa biter şimdi? Doğru öyle. Thank you. <laughs> Mustafa biz kança oldu? 25 attı bu sekan. 25. Ay sıkama. Bir nüfus. Bergi biri o'zi ardinlik qancha bo'ladi u? 21 dan 25.